Верить ли стану, ли слабое старое Этим подавлено, что впереди. Боже, возьми меня за руку, Боже, переведи. Боже, возьми меня за руку, Боже, переведи. Навеки усталые лучше б не знала бы детская жалоба, змейка в груди. Боже, возьми меня за руку, Боже, переведи. Боже, возьми меня за руку, Боже, переведи. Мне бы скрываний бы жить бы мне на когда-нибудь уйдем без сил. Боже, возьми меня на руки, Господи, пронеси. Боже,